I'm pleased to announce that Swansea Bay University Health Board has begun piloting our Baby Bundles pilot scheme. At this stage, we're simply testing the idea of delivering a baby bundle in Wales. We want our baby bundles to be viewed as a gift. They're intended to promote a more equal playing field for families by reducing the need for spending on newborn essentials. A gift that we hope will be all the more welcome and needed this year when many families are facing additional strains as a result of the impacts of coronavirus on all of our lives. Nes i gyfrestru am y bwndel babi yn y pwyntiad ar bod draig. Oedd e'n really hawdd, really syml proses, just llenwi allan cwbl o pethau uh, e, ar y ffurflen, enw, cyfeiriad, a thi di llofnodi fe a postio fe i ni. A na gyd oedd e, 5 munud yn yr apwyntiad oedd y bundle di gyrraedd, o'n i'n teimlo'n rili really cyffroes. Yr ansawdd y pethau'n rili really dda. A ie, oedd e'n rili really O'n i'n rili really hoffi'r jaches a'r nepiau aml dro, achos o'n i'n meddwl am reina, ond o'n i ddim eisiau prynu nhw achos o'n i ddim yn gwybod byddwn ni'n defnyddio nhw neu beidio. So mae fe'n nice cael trial nhw heb roi'r cost o prynu nhw bydd lot o rieni arall yn cael defnydd o'r bwndel babi achos mae lot o pethau rili really fneddiol yn y bwndel. Yn enwedig am yr wythnosau cyntaf, pryd mae lot o pwysau arnoch chi, prynu lot o pethau, chi ddim yn gwybod beth chi'n mynd i defnyddio. Mi jyst eisiau dweud i Llywodraeth Cymru, diolch yn fawr am y bwndel babi. Mae'n jyst cymryd y pwysau allan o mynd allan siopa, prynu pethau newydd. So Diolch yn fawr.